გამარჯობათ მეგობრებო, უკანა ვიდეო სად გაქრას მუფი და რატო აღარიღებს ძალიან მოგეწონათ. ამიტომ ახლა მე დღეს გადავიღებ ვიდეოს. სახელად რატომ აღარიღებს ვიდეოებს YouTube-ერი Mr. GG. მოდით დავიწყოთ აქ ყველაფერი მაგ შემოწმებული დეტალურად. Mr. GG-ს ყავს 16900 გამომწერი. მისი ბოლო ვიდეო დაიდო 2 წლის წინ. საზოგადოებაში თუ გადავალთ, აქ არწერია მისტერ ჯიჯის განო დაკავებული არის და საერთოდ არ არის რამე ბოლო პოსტი. მისი ყველა ბოლო პოსტი დაიდო 2 წლის წინ. მისტერ ჯიჯის პირველი ვიდეო დაიდო 2017 წლის 28 დეკემბერს. მის ვიდეოში ის ანახებდა ტექსტურ პაკს, ამის გამო რომ აიყვანეს 100 გამომწერი. ვიდეოში რომელშიც მისტერ ჯიჯიმ დაიწყო ლაპარაკი დაიდო 2017 წლის 4 იანვარს პირველი ვიდეო სადაც მისტერ ჯიჯიმ დაიწყო ლაპარაკი არის ვიდეო სახელად სანტა ამბობს აა გელოცავთ იმას რა ქვია ახალ წელს და ბედობას და თუ ვიდეოები არ დაიდო ისე ჩევედი და თუ ვიდეოები არ დაიდო აუცილებლად გელოცავთ 2019 <coughs> წლის 8 იანვარი Mr. GG-მ დაიწყო ვიდეოების გადაღება Skywars-ში. სერვერში HiPixel. და უკვე, ну, თუნდაც ექვს კაცი დაჭა. კაი. გამიჩნევთ ეს. 2019 წლის 14 აპრილი. Mr. GG-მ დაიწყო უფრო აქტიურად გადაღება სერიების Minecraft-ში. მან იყიდა უფრო კარგი კომპიუტერი სერიების გადასაღებად. აქეთ გამოიტანოს და უთები, კაი, ისე ქეთავდეთ. კარგით. გავაღოთ კარი, გავიდეთ. 2019 წლის 18 მაისი სერჯიჯიმ დაიწყო სმურფთან ერთად ვიდეოების გადაღება Hypixel-ში. ამ ვიდეოს ერქვა Minecraft Bedwars-ი სმურფთან ერთად Hypixel-ში. ახო, ბედნიერად პარებდა ეგანს. როგორც როგორც იქნა ესე იგი დაბრუნდა ეს კრინჯი ბავშვი სათხარფო. მაგრამ როგორც იქნა დაბრუნდა ამ აღარავს თავაში. ჩემი თავაში. აღარავს თავაში. მომიხედე? მომიხედე? ცოტა კიდე, ცოტა კიდე. ტიპილი ბავშვი. 2019 წლის 21 ივლისი მისტერ ჯიჯიმ დაიწყო მოდების განხილვა თავის არხზე. ეს იყო პირველი ვიდეო, სადაც ის განიხილავდა თავის მოდს. ხო, არის, მოკლედ. რომელსაც მე ვიყიდებ რა, მოკლედ, თქო, აა, ყველა შეგიძლიათ გამოიყენოთ HyperX-ზე, გარდა ერთისა. უნდა ჩაწეროთ ჩერჩი ტოგლს ნიკ თქვენ ალბათ გამართული გეკნებათ და ნუ გამართულად დატყვით მაგრამ თან ტოგლს ნიკ 2019 წლის 12 აგვისტო მისტერ ჯიჯიმ დაარეკლამირა სერვერი galaxy mk და მიიღო youtuber-ის რანკი შემოდით. მოკლედ ესე იგი, როგორც კი Galaxy MC-ზე შემოხვალთ, პირველ რიგში დაგჭირდებათ ავტორიზაცია, ну, მე ხა ჩოლებრად ავტორიზაცია გავლილი მაქვს, მაგრამ გაჩვენოთ როგორ უნდა გაიაროთ. უნდა ჩაწეროთ მაგალითად რეგისტერ და ну, რაც გინდათ, ანუ ნებისმიერ რაღაც, ანუ პაროლი რამე. აი მაგალითად, მე მაგალითად გიო გიო 321 იყოს. 2020 წლის 7 იანვარი Smurf-მა დაიწყო hardcore-ის გადაღება თავის კომპიუტერში. მის გამომწერებს ძალიან მოეწონათ ეს სერიები. დაიმონდები და ასე შემდეგ. და მოკლედ ახლა ბევრი გაწოლების და რაღაცების გარეშე მოკლედ დავითხოთ ვიდეო. 2020 წლის 18 მარტი. მან დაიწყო სერიების გადაღება კონსულზე. Smurf-თან ერთად. აა. აა, რამ. აა, ვაშლი. ბომშია. ვინმე ცოცხალია? 2020 წლის 1 ოქტომბერი. აი ამ ვიდეოს შემდეგ Mr. GG უკვე გაქრა. ამ Minecraft-ის ვიდეოს ერქვა საწყალი Ender Dragon-ი. მის ბოლო ვიდეო მაიყვანა 17000 ნახვა. მართლაც Ender Dragon-ი ყველა მიშთაც. ყველა. თითქმის. თითქმის ყველა. და მოკლედ პირდაპირ გადავიდეთ ვიდეოზე. მორჩა, სულ ეს იყო. ახლა კიდე ორი ჩემი თეორია. უნივერსიტეტში 100%-ით ვერ წავიდოდა. მეორე, ან უბრალოდ დაკავებულია ბევრი საქმე აქ. კიდევ ერთი თეორია მაქვს. შეიძლება უბრალოდ არც ის რაზე გადაიღოს, ან მოსწინდა. რას ფიქრობთ ამ თემაზე თქვენ? დაწერთ კომენტარებში.